ደግሞ ኢትዮጵያ የምታጓጓ አገር ነች፣ የምታድግም አገር ነች፣ የምትለወጥም አገር ነች። ኢትዮጵያ በዘመናት መካከል ጠላት ሳይገጥማት ወደ ኋላ የሚጎታት ሳይገጥማት ቀርቶ አያቅም። ቆማ ግን አታቅም፣ አሁንም አትቆምም። አትቆምም። ታድጋለች፣ ትለወጣለች፣ ለሌሎች ተርፋለች፣ እንደተባለላትም ትሆናለች። ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ ይሄን የማንፈልግ ሰዎች ግን የማናልፍ ሰዎች ስላልሆን ስለምናልፍና ታሪክ ስለሚወቅሰን ከክፉ ነገር ወደ መልካም ነገር ተመልሰን ወንድምን ከመውቀስ መደገፍን፣ ከመስደብ መመረቅን፣ ከመክፋት ማቀፍን እንማር። ስልጡን ለመሆን ፌስቡክ መጠቀም ብቻ ሳይሆን አጠቃቀሙንም ማወቅ ያስፈልጋል።